Welcome to my channel Halo semuanya, selamat datang di video gue Sorry guys jika judulnya rada clickbait Tapi di video ini memang gue mau bahas tentang ketua FUK Yaitu Grace Mercia Luslek Tapi sebelum bahas Luslek, gue mau jelasin dulu apa itu organisasi FUK. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama FUG atau disebut sebagai FUG dikatakan dalam cerita merupakan organisasi paling kriminal dan berbahaya di dalam menara. Bisa dibilang, FUK ini merupakan organisasi yang berseberangan dengan kubu Jahar dan 10 keluarga agung. Para anggotanya pun memiliki sifat yang berlawanan dibanding anggota dari Wall Aisong. Organisasi ini bergerak di dalam kegelapan, yang berarti mereka bersembunyi di antara orang-orang di dalam menara oleh karena itu, pemusnahan para anggota FUK pun merupakan tugas bagi 10 keluarga agung dan tentara kerajaan Jahat. Sebenarnya nggak bisa dibilang kalau FUK merupakan organisasi jahat atau baik, atau nggak bisa dibilang FUK ini berperan sebagai organisasi antagonis atau protagonis. Karena memang dalam cerita ini, kita yang nentuin sendiri siapa yang menurut kita jahat atau siapa yang baik. Sama kayak Russell, Walaupun Siu sendiri udah bilang kalau Rasel itu merupakan karakter protagonis, sebenarnya kita yang nentuin sendiri kalau Rasel itu jahat atau baik. Kalau gue sih jahat. Namun kebanyakan anggota dari organisasi ini memang kadang suka seenaknya aja dan akan ngelakuin segala cara demi mencapai tujuan mereka. Contohnya tuh seperti Yu Han Sung saat memaksa Bam untuk menjadi calon Slayer dan cara yang ia lakukan dengan mengancam Bam agar terpaksa menjadi Slayer yang ia inginkan. Walaupun merupakan suatu organisasi, FUK ini seperti sekte agama yang memiliki keterikatan pada keyakinan dan tujuan yang sama. Sebagai sebuah organisasi, pastinya FUK memiliki seorang pemimpin. Pemimpin itu bernama Grace Mercy Luslek, yang akan gue bahas di video ini juga. Tapi, walaupun sebagai organisasi, FUK ini tidak memiliki struktur organisasi yang jelas. Bisa dibilang, tingkatan bagi anggotanya pun dilihat dari ranker yang memiliki rank paling tinggi di sana, karena masing-masing dari organisasi ini memiliki kubunya masing-masing dan cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah mereka. Organisasi ini memiliki lambang oval berwarna merah dan terdapat lingkaran merah di tengahnya. Beda ya, logo ini sama simbol Slayer yang ada di baju BAM. Untuk kepanjangan nama Fook sendiri belum bisa dipastikan, tapi Siu sudah mengkonfirmasi kalau huruf G yang ada pada Fook itu mempunyai arti Grace ibu dari Bam. Ada yang bilang Forgiven Under Grace. Ada juga yang bilang For Unforgettable Grace. Ya, kita tunggu aja penjelasan Siu yang benar yang mana ya. Mengenai simbol Fuk, gue melihat kemiripan pada simbol ini dengan simbol Jahar yang mungkin kedua simbol ini didasari dari simbol kerajaan Rose Meadows Third Red Flower Petal yang ada pada cerita Tales User Story. Juga merupakan komik ciptaan Siu selain Tower of God. Walaupun dikatakan motif sebenarnya dari Fook pendiri tidak begitu jelas, tapi yang kita tahu, mereka sekarang memiliki tujuan yang tidak lain dan tidak bukan, adalah untuk mengalahkan Raja Menara, yaitu Jahat, serta seluruh kerajaannya. Semua anggota yang bergabung dalam organisasi ini didasari dari rasa benci, dendam, serta iri pada 10 keluarga agung dan Jahat, sehingga mereka bergabung ke dalam Fook dengan berharap dapat mengubah menara ini dan membalaskan dendam mereka bagi salah satu dari mereka yang dianggap mampu untuk mewujudkan mimpi mereka, orang itu akan diberikan title atau gelar sebagai Slayer. Slayer atau calon pembunuh akan dianggap menjadi dewa yang akan mewujudkan mimpi mereka. Mereka akan dipercaya untuk membunuh kepala sepuluh keluarga agung dan juga jahat. Karena itu gelar ini gak sembarangan dapat dikasih ke setiap orang. Sehingga, para Slayer memerlukan kemampuan dan potensi yang cukup gila agar dapat mengalahkan ke-11 orang itu. Fook juga sangat langka buat ngasih title calon Slayer ke para regular. Jika sampai Fook memberikan title calon Slayer dari saat dia regular, itu berarti orang itu sangat spesial. Contohnya kayak Bam, dan kayak Hoakin dulu sebelum bergabung menjadi White. Sesuai jumlah targetnya, Fook menyediakan 11 posisi Slayer dalam organisasinya. Setiap Slayer mempunyai targetnya masing-masing. Para Slayernya pun dibagi menjadi tiga generasi, Generasi pertama dikenal sebagai The Ancient God atau Dewa Kuno. Nah, mereka ini nih sudah ada sejak zamannya 10 keluarga agung lagi naik menara. Contohnya tuh kayak Luslek, Slayer pertama, dan juga ketua dari Fook sendiri. Kedua, yang ini para Slayernya dikenal saat Fook berhubungan dengan kegelapan. Para Slayer ini dikenal sebagai demon dari generasi kedua. Contohnya tuh kayak White. Yang ketiga, Slayer ini berasal dari generasi baru-baru ini. Bisa dibilang kayak Karaka sekarang. Nah, dari tiga generasi ini, sekarang Fook sudah mempunyai tujuh Slayer, dan sisanya empat posisinya masih kosong. Kalau berdasarkan kata BAM, para Slayer Fuchs sekarang sedang tertidur. Mungkin kata tepatnya sedang tidak aktif dalam menara ya. Kalau kita baca di wiki atau blog Siu, kalau dari tujuh Slayernya ini, lima diantaranya belum diketahui keberadaannya. Tapi faktanya, sekarang kita udah nemuin tiga Slayer dari Fuchs yang berarti tersisa empat lagi yang belum diketahui keberadaannya. Lalu dua diantara mereka disebut-sebut sebagai Devil. Hmm, gue yakin sih satunya itu Silu Lake. Tapi satunya lagi, ini gue kurang yakin. Mungkin White kali ya. Karena kan dibilang White disebut sebagai demon dari generasi kedua. Seperti yang dibilang sebelumnya, bahwa para Slayer ini akan dianggap sebagai dewa oleh anggotanya sendiri, termasuk para veteran ataupun sekelas Jin Sung Ha sendiri akan menganggap Slayernya seperti dewa dan akan mengikuti entah itu baik atau jahat. Bahkan ada yang rela mati demi mengikuti Slayer yang mereka percaya ini. Meskipun mereka disebut sebagai organisasi berbahaya, dan katanya mempunyai Slayer yang siap membunuh kepala dari 10 keluarga agung dan Jahar, sayangnya mereka nggak cukup menggoncang kerajaan Jahar dan 10 keluarga agung. Beda jika dibandingkan dengan posisi Wall Song yang setara dengan 10 keluarga agung. Tadinya gue berpikir anggota Fook dan Slayernya itu kuat gila, sampai bisa menyebut dirinya yang akan menghancurkan kerajaan Jahar dan 10 keluarga agung. Tapi bahkan dikatakan kehadiran mereka aja nggak sebanding sama Wall Song. Cukup kecewa juga sama Slayer-Slayernya. Tadinya gue kira karena mereka yang akan membunuh dan nargetin para pemimpin sepuluh keluarga agung, kekuatannya mereka tuh ya minimal bakal sebanding sama kepala korps tentara jahat mungkin ya. Tapi kalau dilihat, sekarang aja mereka udah cukup susah payah ngelawan satu korps. Tapi belum tahu sih kalau semua Slayer udah ngumpul, ditambah para veteran juga ikut ngumpul. Bakal kayak gimana kekuatan Fuk nanti. Lagi pula ini hanya opini Mimin aja. Sebenarnya, walaupun mereka menyiapkan 11 Slayer kuat, dan mau setinggi apapun high ranker yang mereka punya, hal itu akan percuma. Kenapa? Karena ingat, pemimpin 10 keluarga agung dan jahat mereka mempunyai kontrak yang membuat mereka abadi dan tidak dapat dibunuh oleh penghuni menara manapun, kecuali irregular yang melanggar peraturan menara, sehingga itu kenapa gue bilang percuma. Oleh karena itu, Hook sudah cukup lama menunggu dan sangat menginginkan seorang irregular bisa menjadi slayer mereka. Jika kalian tanya, kenapa harus BAM yang jadi Slayer untuk membunuh Jahar? Padahal ada irregular yang lain yang lebih kuat, Min. Kayak Urek. Oke, ini gue jelasin menurut versi Mimin ya. Pertama, Fuk tahu kalau Urek bukanlah anak yang diramalkan oleh Arlen. Karena Fuk yakin, Bamlah keturunan dari V yang akan memenuhi takdir untuk membunuh Jahar. Kedua, meskipun Urek irregular, Hook gak bisa mengontrol Urek, karena kita tahu Urek dari awal itu sakti banget. Bahkan Dewa Para Guardian di dalam kereta neraka pun mengakui Urek lebih kuat daripada dirinya. Jika seandainya Urek diberikan kekuatan jarum, gak ada jaminan kalau Urek gak bakal mengkhianati dan malah balik nyerang Hook. Karena itulah Hook sangat berhati-hati memilih orang untuk menjadi slayernya. Berbeda dengan Bam, yang dulunya masih lemah dan tidak tahu apa-apa. Sehingga Hook bisa mengancam dan memaksa Bam untuk menjadi slayer mereka. Itu pun Fook sangat berhati-hati takut Bam akan mengkhianati mereka. Kedua alasan itu cukup untuk menjawab kenapa harus Bam yang menjadi Slayer mereka. Sebelum masuk ke topik utama, gue akan review nama-nama Slayer Fook yang udah diketahui. Pertama, ada Grace Michelle Luslek, ketua dari Fook dan Slayer pertama, yang akan gue bahas setelah ini. Dua, Immort Slayer yang membantu Yamah dalam menaiki menara. Ketiga, Pepomero Seto, merupakan Slayer yang diikuti oleh Madarako. Yang pasti Slayer ini nggak ada hubungannya sama Kaseto ya. 4. Byrod Yama Slayer nomor 7 dari Fook 5. White Ini satu-satunya Slayer yang gue kagumi Merupakan Slayer nomor 11 6. Terakhir ada Karaka Untuk Karaka dan Yama Mungkin gue akan buat video terpisah tentang pembahasan mereka Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama tentang Grace Mircea Luslek Memang sampai sekarang belum diperlihatkan dan dijelaskan mengenai cerita Luslek. Tapi referensi ini gue ambil dari catatan blog Siu sendiri dan gue gabungkan bersama cerita Tower of yang sudah ada. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu, oleh karena itu gue akan memperkenalkan dia di video ini. Grace Mircea Luslek, kerap dipanggil sebagai Luslek, merupakan Slayer nomor satu dan juga ketua dari organisasi FUK, yang dikenal sebagai Living God oleh para anggota FUK. Dikatakan dia lahir di lantai ke-80, merupakan high ranker dengan ranking ke-15 di dalam menara. Luslek juga merupakan fisherman yang cukup hebat, oleh karena itu dia diberi julukan sebagai Tiger Fish. Karena kebanyakan, orang yang memiliki julukan dengan nama ikan atau binatang, itu berarti orang itu sangat hebat di dalam posisinya sebagai fisherman. Untuk sekarang, Luslek memegang otoritas tertinggi di dalam Hook. Karena itu juga, Luslek dikenal oleh penghuni menara sebagai God of Evil, atau Demon King, yang mengacu kepada jabatannya sebagai ketua dari organisasi kriminal di dalam menara. Jika kalian tanya, Luslek itu cowok atau cewek sih? Jawaban gue sih cowok, karena dalam infonya, Luslek memakai he, bukan si. yang mendeskripsikan dia cowok. Selain itu, nama Mircea berasal dari nama Romawi yang memiliki kesamaan dengan Mikael, sehingga menurut gue dia itu cowok. Luslek memiliki nama Grace yang mempunyai kemiripan dengan nama dari Alin Grace yang katanya Luslek masih dalam satu family dengan Grace. Walaupun gue bilang sebelumnya Fook tidak sebanding dengan 10 keluarga agung, tapi hanya Luslek lah satu-satunya yang memiliki kehadiran melebihi beberapa kepala dari 10 keluarga agung. Karena kehadirannya ini disebut-sebut sebagai kegelapan yang mutlak di dalam Nara. Nah, gue mikir mungkin Nuslek memiliki kekuatan yang berhubungan dengan iblis kuno atau dewa kuno yang sampai sekarang masih menjadi misteri di dalam cerita. Nah, itu juga yang membuat gue yakin kalau Luslekla Slayer yang mempunyai julukan sebagai Devil. Soviatan yang merupakan veteran dari Vogue pernah mengatakan, jika Luslek sudah turun tangan, kemungkinan besar 10 kepala keluarga agung akan ikut turun tangan juga. Ini yang membuat gue penasaran, seberapa kuat sebenarnya Luslek ini? Secara gue agak hopeless sama kekuatan Slayer yang sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian cerita histori Luslek. Jika dilihat dari rankingnya, bahkan kehadirannya, Luslek memang bukan orang yang sembarangan, karena Luslek merupakan orang yang membantu Jahar dan 12 Great Warriors naik ke menara. Gila, dengernya aja gue dengeri. Namun, di antara ke-13 orang itu, dia hanya setia dan melayani satu orang saja, yaitu V. Setelah deklarasi Jahar yang berhenti menaiki menara, dan keinginannya menjadi raja, terjadilah peperangan V dan Arlen melawan Jahar dan sekutunya. Peperangan Civil War ini bisa gue sebut sebagai Act of Extension gue mau menambahkan info mengenai peperangan di dalam menara. Sebenarnya, zaman di dalam menara dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama terjadi saat di mana Jahat dan 12 Great Warriors masih menaiki menara. Pada zaman itu sudah terdapat workshop dan juga masih banyak sekali native one yang ada di sana. Bisa dibilang Uslek sudah ada pada zaman itu. Bagian kedua terjadi saat Jahat memutuskan untuk membuat kontrak bersama administrator agar menjadi raja dan menutup lantai ke 135. Di sini terjadi peperangan pertama yang disebut sebagai Civil War. Tidak ada info mengenai Luslek, apakah dia ikut membantu melawan jahat atau tidak. Tapi sepemikiran gua, jika Luslek melayani V, kemungkinan besar dia ikut adil dalam peperangan ini. Juga ikut dalam membantu pelarian Arlen dan V ke lantai 43. Di zaman inilah V membentuk organisasi untuk melawan jahat dan 10 kepala keluarga agung. Kemungkinan besar, organisasi yang dibuat oleh V ini yang sekarang menjadi nama Fug. Namun setelah kematian V dan hilangnya Arlen, harusnya lah yang melanjutkan mimpi mereka berdua dan memimpin Fook hingga sekarang. Itulah kenapa tujuan terbesar Fook adalah untuk membunuh Jahar dan itu juga mendasari kenapa Luslek bisa menjadi seorang Slayer pertama di dalam Fook. Bagian ketiga, zaman di mana Jahar sudah menjadi raja. Di zaman ini masih banyak peperangan dan ketidaksetujuan atas Jahar yang sudah menjadi raja. Bagi yang tidak setuju, ikut bersama Fook untuk melakukan pemberontakan. Di sini perang sering terjadi, Sampai suatu saat, jahat membuat pilihan kepada mereka yang memberontak, di antara koeksistensi atau extermination. Bagi kerajaan atau negara yang terdapat warganya memberontak, satu orang pun, negara itu akan tetap dimusnahkan. Hal ini mengakibatkan banyak yang memilih koeksistensi dan menyegel para pahlawan perang dari masing-masing kerajaan. Contohnya seperti Dowon. Di sini nggak ada info juga apa Luslek ikut dalam peperangan yang terjadi. Menurut gua, Peperangan di zaman ini Lusrek tidak ikut di dalamnya, karena peperangan ini tidak melibatkan kepala dari 10 keluarga agung. Karena mereka juga hanya memberi perintah kepada masing-masing bawahannya saja. Bagian keempat, zaman di mana semua negara hidup berdampingan dan mengakui Jahar sebagai raja mereka. Zaman itu terjadi saat cerita Tower of God ini berlangsung, disebut sebagai zaman Act of Coexistency. Balik lagi ke Luslek. Setelah berabad-abad Luslek memimpin Fug dan sudah mulai mempunyai beberapa Slayer dalam posisinya. Tapi itu pun tidak cukup, karena Luslek tahu atas kontrak yang dibuat oleh kepala sepuluh keluarga agung dan Jahar, yang mana mereka tidak bisa dibunuh oleh penghuni menara kecuali irregular. Tapi Luslek juga mengetahui tentang kejadian Arlen dan perjanjiannya bersama Outset God, hingga munculnya ramalan anak yang akan datang dan membunuh Jahar. Oleh karena itu, Luslek bersama Fuchs sangat menunggu akan kedatangannya seorang anak dari V yang juga termasuk irregular. Luslek sangat percaya Bamlah yang akan menjadi ujung tombak untuk membunuh Jar nanti, sehingga dia tanpa ragu dan langsung menjadikan Bam sebagai calon pembunuh bagi Fook. Sampai-sampai diperkirakan dia juga yang membuat skenario apa yang terjadi di lantai 2 pada Bam dan Rasel. Meskipun begitu, sebenarnya Luslek juga sangat memperhatikan Bam. Sampai-sampai dia meminta Jin Sung Ha untuk melapor atas segala yang dihadapi Bam, mulai dari anggota timnya, bahkan perkembangan Bam sendiri. Bisa dibilang, melalui Jin Sung Hala, Luslek mempercayai semua yang terjadi pada Bam. Sampai-sampai Luslek pun terkejut dan mengirim pesan melalui Jin Sung Ha atas pencobaan pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu anggota FUK, yang kita tahu orang itu adalah Karaka. Tapi kemungkinan, Luslek tidak mengetahui siapa anggota FUK yang mencoba membunuh Bam. Mungkin kalau Luslek tahu, jabatan Karaka bisa copot kali ya. Terakhir kali, Luslek disebutkan oleh Sofiatan dan Huarion bahwa Luslek tidak akan ikut dalam peperangan kali ini, karena jika Luslek ikut, 10 kepala keluarga agung juga akan ikut turun tangan. Lagi pula, Nuslek ingin melihat BAM lebih berkembang lagi dalam peperangan ini. Jika kalian bertanya untuk kemampuan Nuslek, gua rasa untuk peringkat 15 dalam menara, Nuslek ini sangat berpengaruh terhadap keseimbangan menara. Dia pun kalau mau, dapat memaksa 10 keluarga agung ikut turun tangan langsung dalam peperangan. Apalagi pengaruhnya sebagai pemimpin organisasi FUK dan juga sebagai Slayer pertama. Selain itu dikatakan Luslek mempunyai senjata andalannya, yaitu dia menggunakan senjata hook hitam besar yang dapat dengan mudah menembus apapun. Nah, itu dia ringkasan mengenai Luslek untuk saat ini. Sekarang gue mau masuk ke pembahasan terakhir. Kita tahu dan Siu pun sudah mengkonfirmasi kalau masing-masing Slayer akan menargetkan Jahat dan Kepala 10 Keluarga Agung. Lalu pertanyaannya, Luslek sebagai Slayer pertama, kira-kira siapa yang ditargetkan sama si Luslek ini? Kalau kita ingat, Slayer yang sudah muncul saat ini sudah ada tiga, White, Bayrot Yamah, dan Karaka. Kita semua yakin dan pasti tahu kalau White mengincar kepala Arihon. Lalu, Bayrot Yamah untuk sementara gue berpendapat dia akan mengincar kepala keluarga dari Lopobia. Secara Yamalah yang berhubungan dengan keluarga tersebut. Terakhir, Karaka. Karaka yang akan dibantu BAM, kita tahu mereka akan mengincar Jahar. Berarti dari ke-11 orang penting di menara, sudah tiga orang yang kita ketahui, sisa 8 orang lagi. Nah, dari 8 orang itu kira-kira Luslek mengincar siapa ya? Hmm, menurut gue sih dia akan mengincar Gusteng. Nih kira-kira alasannya kayak gini. Kita tahu Gusteng pernah berkata kepada Bam, kalau V adalah yang terburuk dari semuanya. Tapi kita nggak tahu arti sebenarnya Gusteng berbicara itu kenapa. Kemungkinan untuk sekarang bisa dibilang hubungan Gusteng dan V nggak cukup baik kalau dilihat dari perkataan Gusteng. Sedangkan Luslek adalah pelayan atau orang kepercayaan dari V. Kemungkinan hubungan Luslek dan Pau Bidau juga nggak begitu baik. Jadi bisa dibilang kalau Luslek akan mengincar kepala keluarga Pau Bidau, yaitu Gusteng. Tapi kalau dilihat-lihat, kemungkinan Gusteng akan berpihak dengan Fuk. Ya ini pendapat gue doang. Mungkin kalau kalian punya pendapat lain, kalian boleh kasih tahu ke gue di kolom komentar. Iya, jadi gitu aja untuk pembahasan Fuk dan Luslek. Sorry jika memang pendek dan banyak yang keluar dari topik. Kedepannya, jika ada update dan informasi lebih tentang Luslek, akan diinformasikan di lain video. Sekian pembahasan gue kali ini, semoga kalian suka dan menambahkan informasi tentang Tower of God. Sorry jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Tungguin terus video gue selanjutnya hanya di Andrew Channel. Bye-bye!